наступний експеримент. Тут мої кристали в алюмінієвих чашках. Абсолютно сухі. Поміряємо. напругу сто сорок Так, теперь будем наращивать Ставлю еще один. параллельно Больше двух вольт. Добавим еще парочку. Три шестьсот. Три тысячи шестьсот милливольт. Ток. Ну, ток. Я не стих подивиться так он падает. Ну, якщо збільшити тиск, то буде краще. Подивимося, як встановлюється на напряження. Після КЗ, як бачите, вона напруга відновлюється. повільно.